Oke, jika kalian mendapat pos gastroenteritis ya. Gastroenteritis ini bisa ada dua. Kolera atau giardiasis ya. Nah, ini kita tetap berikan cairan adekuat ya. prinsipnya cairan adalah cairan itu ber, berdasarkan umur ya cairan kalau balita kita lihat dehidrasi dehidrasinya tidak ada itu kita berikan menurut umur eh? umur kurang dari satu tahun seperempat sampai setengah gelas setiap kali mencret ya. sekitar 50 sampai 100 kalau 1 sampai 4 tahun itu setengah sampai satu gelas atau sekitar 100 sampai 200 nah, kalau lebih dari lima tahun itu berikan satu sampai satu setengah kurang lebih 200 sampai 300 mili nah kalau dewasa itu 300 sampai 400 atau sekitar satu setengah sampai dua gelas. Nah, kalau dehidrasi ringan sedang ya. Ini berikan 75 cc per BB oralit ya. dalam tiga jam pertama Nah, kalau anak tidak bisa minum, misalnya muntah profus, berikan melalui infus. Ya. Nah, muntah kasih infus ya. infus itu RL atau ringer asetat kalau kurang dari 12 bulan 5 jam ya lebih dari 12 dua setengah infusnya tadi itu 70 milih per kgbb ya. Lalu dehidrasi berat. Kalau dehidrasi berat itu dibagi menurut usia juga. Kurang dari 12 bulan dan lebih dari 12 bulan. Lalu dibagi menjadi tahap pertama dan kedua. Pertamanya ini 30 mili per kgbb, P2 itu 70 mili per kaki BB. nah itu selama satu jam untuk kurang dari 12 bulan dan 5 jam kalau yang 12 bulan ke atas itu setengah jam ya setengah jam dan dua setengah jam nah kemudian kita jangan lupa berikan ulangi sekali jika denyut nadi ya denyut denyut nadi lemah ulangi sekali ya nah kemudian kita juga berikan ya uh, zinc ya. Zinc 10 hari berturut-turut untuk usia kurang dari 6 bulan ini 10 mg jadi resipe tab zinc mg nomor 10 S1DD tab 1 ya. Kalau lebih dari 6 bulan, itu resiko tak zinc 20 mg nah minus 10 S1DD tab 1 nah. Nah, kalau pasien diare yang belum dehidrasi diberikan obat anti diare. Diare yang belum dehidrasi ya hmm. nah anti diarenya apa aja itu untuk turunkan gejala ya bisa loperamid ya. loperamid 2 mg nomor 6 ya seperlunya saja Renata. Jadi berikan dulu dua tablet ya. Lanjut satu tab tablet tiap kali BAB cari BAB cair. Nah, kontraindikasi pada balita balita atau anak kemudian disentri yang demam ya terus segera stop jika diare parah ya atau selain pramit boleh juga berikan atal pugit terpugit nomor 10 setiap kali dua tabletnya. setiap kali BAB cair sampai diare berhenti maksimal 12 tablet per hari ya. Lalu antibiotik kita boleh berikan antibiotik ini ciprofloxacin ya. Ya, seperti di oh, tipoid si profloksasinnya ya 500 mg demi 10 S2DD tab 1 ya lalu jangan berikan pada anak atau ibu hamil ya. atau boleh juga Sensi Pro kita berikan Cotrimoxazole ya. Cotrimoxazole 960 mg numero 10 S2DD tab 1 ya boleh juga dia sirup ya kalau sirup 240 mg per 5 cc itu komposisi 240 ini tadi itu terdiri dari sulfa 2 sulfanya 200 ya trimetoprimnya 40 mg ya. nah dosisnya ini untuk anak 24 mg per kg BB ya select numero satu ini per 12 jam ya jadi diberikan dua kali sehari ya atau selain kotri boleh juga metro ya metronidazole 500 mg numero 15 S3DD tab 1 nah kalau selain tablet boleh diberikan sirup ya

125 mg per 5 ml satu botol ya like 6 1 S3DD CTH dosis anak metro itu 50 mg per kilogram berat badan per hari Nah, dibagi tiga dosisnya. S3DD. Lalu boleh berikan juga antiemetik jika muntah. Antiemetik jika mual muntah. Ini bisa in on dan injeksi ya. On dan setron. 8 mg per mililiter ampul nomor 1 SIMM kalau dewasa 8 mg IV tiap 8 jam kalau anak itu 0,15 per 8 jam ya boleh juga selain ondan sebagai antiemetik bisa domperidon ya domperidon 10 mg nomor 10 S3DD tab 1 anti 6 sebelum makan ya kalau mau dibuat sirup prosesnya dompet itu sediaannya itu kan 5 mg 5 mili like nomor 1 S3 DDCTH nah ini dosisnya 0,2 sampai 0,4 ya. perharinya interval 4 sampai 8 jam ya. lalu berikan edukasi tingkatkan cairan ya. jaga kebersihan obat ya perhatikan ya dan kalau ada komplikasi ya kalau misalnya dia lebih sering muntah terus makan atau minum sedikit tidak membaik dalam tiga hari dan sangat haus ya